dan saya harap semua yang uh, terlibat dengan banjir uh, dalam keadaan yang baik, selamat. Yang penting keselamatan diri dan keluarga anda dan uh, ambil saja benda-benda yang penting saja macam dokumen pengelan diri dan sebagainya. Yang lain tu biarlah. Sebab yang penting yang paling utama adalah keselamatan keselamatan diri dan keluarga anda semua. Okey, uh, bertemu kembali di channel Mr. Mat. Uh, saya Mr. Mat di sini. Dan uh, untuk update video kali ini, uh, kita ingin ingin bercakap mengenai update banjir uh, di mana beberapa kawasan di negeri Sabah mengalami banjir luar biasa apabila tiga hari lepas berlaku hujan lebat berturut-turut dan uh, ini menyebabkan beberapa kawasan di daerah uh, beberapa kawasan di Sabah uh, di khususnya di daerah Papar uh, ada yang mengalami banjir uh, kilat dan uh, beberapa daerah uh, beberapa uh, kawasan tersebut um, seperti di Bengawan, Ulu Bengawan, Ulu Kimanis, dan uh, terbaru semalam uh, kawasan uh, Kimanis Point banjir iaitu di mana Kimanis Point ni ianya adalah laluan antara Keningau dan Kimanis uh, putus disebabkan uh, tanah runtuh juga dan uh, juga beberapa lagi kawasan sekitar uh, penampang um, sebelum penampang tu ada beberapa kawasan sekitar Ulu Papar uh, Ulu Kinarut kawasan Lebak uh, kawasan jajaran jalan Pan Borneo tersebut beberapa kampung ditenggelami dengan air uh, semalam dan uh, juga kita bersyukur juga tadi saya dengar satu report uh, daripada RTM uh, ah, jam 5 petang tadi berita wilayah uh, semasa video ini direkodkan uh, jalan Keningau Kimanis boleh dilalui semula pada hari ini uh, jadi uh, saya pun terkejut sebab saya sebenarnya bukan berada di kawasan Papar saya bercuti di Kundasang bersama keluarga uh, satu malam dua hari dua hari satu malam bahasa terbalik jadi uh, dua hari satu malam kita di Kundasang dan saya baru mendengar kabar uh, tidak baik iaitu banjir di kawasan Ulu Kimanis dan tempat saya punya kakak uh, rumah kakak saya di sebelah uh, Ulu Kimanis di Gansing turut mengalami banjir apabila rumah beliau uh, dinaiki air sedalam uh, sedalam uh, paras ping bukan paras pinggang paras bahu uh, ianya sangat uh, mengejutkan dan uh, paniklah pada malam semalam uh, masa-masa saya berada dan juga family berada di Kundasang dan uh, di Kundasang tu juga uh, kami juga mengalami cuaca yang sangat sejuk iaitu di bawah paras uh, 15 eh, 16 darjah Celsius pada waktu malam pada waktu siang uh, 18 uh, paling tinggi suhu mencapai dalam 20 hingga 21 darjah Celsius keadaan mendung di Kundasang pada uh, semalam jadi uh, kita tunggu dia punya update videonya nanti saya akan uh, berikan update nya eh, untuk uh, iaitu trip di Kundasang dan uh, ialah kita sangat bersyukur juga di kawasan rumah saya tidak berlaku apa-apa uh, yang kejadian yang tidak dingin ini uh, namun hanya sedikit saja di sebelah um, di sebelah kawasan uh, Paya apabila uh, di sana ada satu laluan tu laluan ke Paya Paya Nipah di situ dinaiki air tapi tidak dalam saya tengok dalam gambar tu Uh, paras paras buku lali sejak dan dia hanya meneng, memutuskan dia tidak memutuskan jalan uh, ke paya uh, apa uh, nipah tu di sana ada rumah uh, rakan saya di situ um, tidak terputus cuma dinaiki air sedalam uh, setengah kaki setengah kaki bukan setengah kaki um, ini air dia tu dalam Ah, paras uh, buku lali sejak paras buku lali jadi kenderaan masih lagi boleh lalu uh, syukur juga uh, kawasan di belakang rumah saya ini ada dua buah rumah terlibat tapi tidaklah serius sebab dia punya kawasan bahagian dapur sejak kena iaitu apabila uh, air dia punya air uh, ini apa uh, payah tu dia naik sedikit naik sedikit saja uh, mungkin daripada ulu dan, atau, dan juga difahamkan pertembungan air pasang pada hari ini oh, sorry macam tergugur sikit mic Uh, pertembungan air pasang pada hari ini. Jadi itulah uh, apa itulah mengapa mengapa uh, air naik di kampung saya sini. Jadi um, kita akan update tadi semasa ke semasa mengenai isu banjir ini dan juga difahamkan di sebelah Kota Blut ya guys. Kota Blut uh, sangat teruk banjirnya semalam saya nampak pun menggerunkan macam ribut ribut reboot Greg orang bilang tahun 1995. Jadi um, saya dengan ini saya, saya pun macam bila dengar ni pun kita pun agak bimbang lah. Kita agak bimbang keselamatan semua orang di sana. Jadi uh, semua juga bukan setakat di papar ni tapi di sebelah penampang yang terjejas tu saya nampak di penampang kutatan uh, turut terjejas ini di di sebelah ini apa uh, kota blut uh, di sebelah uh, apa di ya lah kawasan sebelah ulu ni lah uh, kebanyakan beberapa kawasan di di Sabah ni sebab uh, hujan yang luar biasa berlaku dalam tiga hari berturut-turut dan menyebabkan banjir banjir besar. Ini juga berlaku di sebelah Membakut saya kalau tidak silap lah. Sebab uh, saya dengar kawan saya di situ pun macam naik sudah air di situ. Okeylah, um, jika ada apa-apa update yang yang apa yang mungkin penting, saya akan update di dalam uh, ini video. Dan uh, ya, yeah, walaupun ya yeah, kita baru saja balik daripada <laughs> Kundasang, tapi uh, apabila saya melihat melihat uh, isu ini sangat besar dan juga saya lihat ada kepentingan untuk saya update dari semasa ke semasa saya akan berikan update nya jika berkesempatan oke okay? uh, ah, okay, setakat itu saja kita punya update video pada kali ini dan uh, next video mungkin saya akan buat uh, akan tunjukkan tu kami punya trip di Kundasang tu. uh, nanti saya akan tunjukkan anda semua oke Okey, uh, itu saja. Namun sebelum itu, uh, tolong, tolong dan tolong subscribe, like and share ini video dan juga tekan itu notifikasi button sebab kalau kamu tidak tekan, kamu tidak dapat mengikuti semua saya punya perkembangan dan juga video. Uh, dan juga uh, kamu boleh follow saya di Instagram, kamu boleh follow saya di Twitter ataupun di uh, saya dah buat TikTok juga tapi tidak begitu berapa update di situ uh, dan juga hashtag saya punya hashtag yang paling utama adalah hashtag Mr. Matt ataupun hashtag Mr. Matt Channel di sana kamu boleh follow semua saya punya kerja-kerja saya punya video semua ada situ. Okey, uh, terima kasih kerana menonton dan saya harap semua yang uh, terlibat dengan banjir uh, dalam keadaan yang baik, selamat. Yang penting keselamatan diri dan keluarga anda dan uh, ambil saja benda-benda yang penting saja macam dokumen pengenalan diri dan sebagainya. Yang lain tu biarlah. Sebab yang penting yang paling utama adalah keselamatan keselamatan diri dan keluarga anda semua. Okey, terima kasih dan kita jumpa di update video yang selanjutnya. Peace out.